Два брати жили на світі. Був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них дуже. Той хоробий і правдивий той брехливий, полохливий, той розумний, той дурний, той великий, той малий. День і ніч брати сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Кожен радь повів свою, стрілись з ворогів бою із високим стрів низький, на товстого йшов тонкий, стрів білявого чорнявий, огрядного худорлявий, на сумного йшов веселий, на тендітного дебелий. Ця кривава війна нині сива давнина. Хоч брати вже помирились них слова лишились, дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні. В мові ці слова живуть, їх антонімами звуть.